kuchadda en a Jesús sinandai, net pet isa pot dat dit mesinai, datitu, danet pacha or. Ja me i shigits u, e, es es mi nia me ishidip. Bes mis des mjoit, a kutukun mit nidgeki hait, es moidet, a hikjaten win shö win tiempo trekki di bes mi des mjoi. Es chad hikjaten win shö win tiempo, ha yeko, ha mi, tig dios, is atad, es ajahadet e, es tem Christe is mubukit komi, skerset jenner zwing. Dit min mu is, met god tussen gujoen da uit de gekke die ibis me, stuk anam, is een donut het jenner zwing. Meeg is in het cham ham mu arten, die ibis een natch mazach, was een natch, nich met me, go natch kernem, en als wing de kioch. Is haar is die ibis me smeoi het jenner zwing, dit snuk niet houden de weer dan me. Me te natch ma art, is smeoi het er me. Dit badunde ham ayuk. Ni cha adab go dus mé is te geke die be in meda. Met go e den is ha a jo die be meest zo me gase. Es je het ja zachede es ni cha adab got e min is te me goede Es is mi bukte go meetes skeas je na zween. an deb met je het. Kees nam doi met punnen je na zween Ha a je gei die be smee smioi. Smet die na ما أيان ندان أشتم ندان نا أزدي بتجاك ما آج إز يأخج يعني كجاء كتب هن ما آتنت هم بيه نبس جام وميخن كياس نكتا أن ينشبين بر يأخج إيه تب ينشبين تتتون أغادوك أجاتوك متميخا ما آتن استون استيجي إتت هم وين ما أنيج أشتم أزاتم نيتم إيه تيجي كوسناك إيش مت يأخج تسن أغادك نجاتك matjamakatan di besmis miyoy es nituk ha aydan di banach ti chigoy es zan ya kujunat estem ha haibyatan hinaan chamas nam bitan mami es zan as a chada nanaan kosnak nak ich ya nashwin es zan nashpukbuch shandak tit mat ha shandak di bes un madach dat zan anamda di bes chuk anam es nak gat yandabs Kert ihr schaun bunnen de nasbeni de متكوكاتشي إيجيش متخائج دو نشتم كات دي إيجيش متبرنج النشبيني دو بين ماي ها آهتد كات من أم داي إزرا بزمد النشبين دي بس من أن ديب اسم أغا أدوك مجرا توكب اسكريب هم ركو أغابك من مدى أغدد كا هي إيجيش النشبيني دو بين ماي ها آهتد دو نشتم سأه كاس النشبيني دو بين ماي آتش يمش بركن ها أدوان حتى ياهتن اسمين دو كو جنب يوم أيوك als ik at het is te meer hem maar nak. Nou, dat is ook een ges, en als we niet de kai, is hem te meer stuk een ges, ga kai, en als we een. het is er, na ge jak is te gekke, is een donut is te meer strek, is een ander een jeugd, na ge jak is te gekke, is chundet, een ander een te meer strek. Gees nam doi je En de is moet niet die het meer niet me han spökpets an debes tog win man he itet dat ti tog ja tegi hot win man jim jam estem digi ahta eza na khait mo buktet komit das kes das mo ja mo ahten debes mis mjoj ez jehch nan den itet tegi estem zatem netem örnitjes tegi mit jehch es mi mit tege mit ö es sind kes kaps ites tegi Hab jen maanjet as tem azatem netem. Is de een hanna win de gaait. Het is het kots mees kees. Is kom min han deun strokte. In een spurkenet is de ur mees trek. Dat die tong. Zepit is in een spurkpet. Neus jitte, mas nitaan. Mu es is het han mu achtenet. Die hebben ze mees mjooi. Met kotets mees trek. Is de makiane manach hanna as win de kjooi. Dat die tong. Deem jet de jaten. Kiam is atte de punnetje nas win de win maai ha achter de per ösi tëy dis acht bits mi es yen es pök bits ni khad op kots mi skes letsen avana de es temi ham mot min mal es nuk is bims mot es ham zogen di bits mis mieb itet nanden mot jehch